নমস্কাৰ দৰ্শক সকল পাৰ্লৰ অন্তৰ্গত ব্লকছৰ স্পকেন টিউটৰিয়েললৈ স্বাগতম এই টিউটৰিয়েলত পাৰ্লৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন ব্লকছৰ বিষয়ে শিকিম মই ব্যৱহাৰ কৰিছো উবুণ্টু লিনাক্স 12.04 অপাৰেটিং ছিষ্টেম আৰু পাৰ্ল 5.14.2 মই জি এডিট টেক্সট এডিটৰ ব্যৱহাৰ কৰিম আপুনি নিজৰ সুবিধা অনুসৰি যিকোনো টেক্সট এডিটৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে পাৰ্লত ভেৰিয়েবল কমেণ্টৰ ওপৰত সামান্য জ্ঞান থকা উচিত হ'ব পাৰ্লত ডেটা ষ্ট্ৰাকচাৰৰ বিষয়ত জ্ঞান থকাটো এটা অতিৰিক্ত সুযোগ প্ৰাসংগিক টিউটৰিয়েলৰ বাবে আমাৰ স্পকেন টিউটৰিয়েল ৱেবচাইট পৰিদৰ্শন কৰক পাৰ্লে পাঁচটা বিশেষ ব্লক যোগান ধৰে এই পাৰ্ল প্ৰগ্ৰামৰ বিভিন্ন স্তৰত এই ব্লক সমূহ এক্সিকিউট হয় ব্লক সমূহ হৈছে begin end unit check check এতিয়া বেগিন ব্লকৰ পৰা বুজো আহক কম্পাইলেশ্যনৰ সময়ত বেগিন ব্লক এক্সিকিউট হয় সেইবাবে এই ব্লকৰ ভিতৰত লিখা যিকোনো কোড কম্পাইলেচনৰ সময়ত সৰ্বপ্ৰথমে এক্সিকিউট হয় এখন পাৰ্ল লিপিৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন বিগিন ব্লক থাকিব পাৰে ব্যাখ্যা কৰা ক্ৰমে এই ব্লক সমূহ এক্সিকিউট হ'ব অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট ডিফাইন ফাৰ্ষ্ট এক্সিকিউট প্যাটাৰ্নৰ অনুসৰি বিগিন ব্লকৰ সিনট্যাক্স হৈছে বিগিন ডাঙৰ আখৰত এটা স্পেচ কাৰ্লি ব্ৰেকেট খোলক এন্টাৰ প্ৰেছ কৰক কম্পাইলেচনৰ সময়ত এক্সিকিউট হ'বলগীয়া ক'ড এন্টাৰ প্ৰেছ কৰক কাৰ্লি ব্ৰেকেট বন্ধ কৰক এতিয়া বিগিন ব্লকৰ এটা উদাহৰণ চাওঁ আহক টাৰ্মিনেল খোলক আৰু টাইপ কৰক G edit begin block dot PL এটা স্পেচ এম্পাৰচেণ্ট আৰু এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰক ই জি এডিটত বিগিন ব্লক ডট পিএল ফাইলখন খুলিব স্ক্ৰীনত দেখুৱাৰ দৰে কোডখিনি টাইপ কৰক স্ক্ৰিপ্টত কি লিখা আছে এবাৰ চাওঁ আহক ইয়াত আমি বেগিন ব্লকছৰ আগে পিছে কিছু বাক্য প্ৰিণ্ট কৰিছো একেদৰে প্ৰতিটো বেগিন ব্লকত মই এটা প্ৰিণ্ট ষ্টেটমেণ্ট লিখিছো মন কৰিব মই বেগিন ব্লকছৰ পাছত সেমিকলন দিয়া নাই সেমিকলন দিলে প্ৰগ্ৰাম এক্সিকিউচনৰ সময়ত সিনটেক্স এৰৰ পাম ফাইল সংৰক্ষণ কৰিবলৈ Ctrl S প্ৰেছ কৰক এতিয়া টাৰমিনেল যাওক আৰু লিপিখন এই ধৰণে এক্সিকিউট কৰক পাৰ্ল beginblock.pl আৰু এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰক টাৰমিনেলত আমি আউটপুট দেখা পাম মন কৰিব যে প্ৰথম বিগিন ব্লকৰ অন্তৰ্গত লিখা বাক্যশাৰী প্ৰথমে প্ৰিণ্ট হয় আৰু লিপিৰ অন্তৰ্গত প্ৰথম প্ৰিন্ট স্টেটমেন্ট দৰাচলতে বেগিন ব্লক স্টেটমেন্টে প্ৰিন্ট হোৱাৰ পাছত প্ৰিন্ট হয় ব্যাখ্যা কৰা ক্ৰমে বেগিন ব্লক সমূহ এক্সিকিউট হ'ব এই উদাহৰণৰ পৰা ই নিশ্চিত যে বেগিন ব্লকৰ অন্তৰ্গত কোডখিনি প্ৰথমে এক্সিকিউট হয় ই নিৰ্বিশেষ পাৰ্ল লিপিৰ অন্তৰ্গত বেগিন ব্লকৰ স্থানৰ হয় Begin ব্লক সদায় ফাৰ্ষ্ট ইন ফাৰ্ষ্ট আউট ক্ৰমত execute হয়। এই ব্লকৰ আন এটা ব্যৱহাৰ হৈছে এক্সিকিউচনৰ পূৰ্বে ফাইল এখন পাৰ্ল লিপিৰ অন্তৰ্গত কৰা। এতিয়া এণ্ড ব্লক বুজো আহক। পাৰ্ল প্ৰগ্ৰামৰ অন্তত end block execute হয়। প্ৰগ্ৰাম executionৰ পাছত এই ব্লকৰ অন্তৰ্গত কোডখিনি execute হয়। এখন পাৰ্ল লিপিৰ অন্তৰ্গত বহু কেইটা এণ্ড ব্লক থাকিব পাৰে এই ব্লক সমূহ ব্যাখ্যা কৰা ঠিক বিপৰীত ক্ৰমে এক্সিকিউট হব অৰ্থাৎ এই পেটাৰ্ণ অনুসৰি last define first execute end ব্লকৰ চিনটেক্স হৈছে এণ্ড ডাঙৰ আখৰত কাৰী ব্ৰেকেট খোলক এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰক পাৰ্ল লিপিৰ অন্তত এক্সিকিউট হবলগীয়া ক'ড এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰক কাৰ্লি ব্ৰেকেট বন্ধ কৰক এতিয়া এণ্ড ব্লকৰ উদাহৰণ চাওঁ আহক টাৰমিনেল খোলক আৰু টাইপ কৰক gedit endblock dot PL space ampersand আৰু এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰক ই gedit endblock ডট পিএল ফাইলখন খুলিব স্ক্ৰীনত দেখুৱাৰ দৰে কোডখিনি টাইপ কৰক লিপিত কি লিখা আছে এইবাৰ চাওঁ আহক ইয়াত আমি এণ্ড ব্লকৰ আগে পিছে কিছু বাক্য প্ৰীন্ট কৰিছো একেদৰে প্ৰতিটো এণ্ড ব্লকত মই এটা প্ৰীন্ট ষ্টেটমেণ্ট লিখিছো মন কৰিব যে মই এণ্ড ব্লকৰ পাছত ছেমিকলন দিয়া নাই ছেমিকলন দিলে কম্পাইলেচনৰ সময়ত চিনটেক্স এৰৰ হ'ব ফাইল সংৰক্ষণ কৰিবলৈ কণ্ট্ৰল এছ প্ৰেছ কৰক এতিয়া টাৰ্মিনেললৈ যাওক আৰু লিপিখন এই ধৰণে এক্সিকিউট কৰক পাৰ্ল endblock.pl আৰু এন্টাৰ প্ৰেছ কৰক টাৰ্মিনেলত আমি আউটপুট দেখা পাম মন কৰিব যে এণ্ড ব্লকৰ অন্তৰ্গত বাক্য শাৰী শেষত প্ৰিন্ট হ'ব লিপিৰ অন্তৰ্গত অন্তিম প্ৰিন্ট ষ্টেটমেণ্ট দৰাচলতে এণ্ড ব্লক ষ্টেটমেণ্ট প্ৰিন্ট হোৱাৰ আগতে প্ৰিন্ট হয় আৰু ব্যাখ্যা কৰা বিপৰীত ক্ৰমে end block homo execute hobo. Udaharanar para e nisito je end blocker antargot code kini antoto execute hoi. E nirbihe per lipir antargot end blocker standard hoi. Last in first out a pattern onuhori end block execute hoi. End block e programot bebohar hua object homo thankhokare. kore. একেদৰে পাৰ্লত ইউনিট চেক চেক আৰু ইনিট ব্লক আছে এই ব্লকসমূহ ডেভেলপাৰসকলে নিম্ন হাৰত ব্যৱহাৰ কৰে আৰু বুজিবলৈ অলপ কঠিন সেইবাবে মই এই ব্লকসমূহৰ বিষয়ে চমুকৈ এটা বৰ্ণনা দিম ইউনিট চেক চেক আৰু ইনিট ব্লকসমূহ ব্যৱহাৰৰ যোগ্য মূল প্ৰগ্ৰামৰ কম্পাইলেশ্যন আৰু এক্সিকিউশ্যন স্তৰৰ মাজত ঘটা পৰিৱৰ্তন বুজিবলৈ আৰু কম্পাইলেচনৰ পাছত আৰু এক্সিকিউশনৰ আগত কিছুমান চেক অথবা ইনিশিয়েলাইজেশ্যন কৰিবলৈ ইউনিট চেক আৰু check block last in first out পদ্ধতিত চলে য'ত ইনিট ব্লকসমূহ ফাৰ্ষ্ট ইন ফাৰ্ষ্ট আউট পদ্ধতিত চলে ইউনিট চেক ব্লকৰ চিনটেক্স এই ধৰণৰ ইউনিট চেক ডাঙৰ আখৰত এটা স্পেচ কাৰ্লি ব্ৰেকেট খোলক এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰক এক্সিকিউট হবলগীয়া কোড এন্টাৰ প্ৰেস কৰক কাৰ্লি ব্ৰেকেট বন্ধ কৰক চেক ব্লকৰ সিনট্যাক্স এই ধৰণৰ চেক ডাঙৰ আখৰত এটা স্পেস কালি ব্ৰেকেট খুলক এন্টাৰ প্ৰেস কৰক এক্সিকিউট হবলগীয়া কোড এন্টাৰ প্ৰেস কৰক কালি ব্ৰেকেট বন্ধ কৰক ইনিট ব্লকৰ সিনট্যাক্স এই ধৰণৰ ইনিট ডাঙৰ আখৰত এটা স্পেচ curly ব্ৰেকেট খোলক enter press কৰক execute হবলগীয়া code enter press কৰক curly ব্ৰেকেট বন্ধ কৰক নিজৰ perl লিপিত এই ব্লক সমূহৰ ওপৰত experiment কৰিলে বুজিবলৈ সহজ হ'ব পৰ্যালোচনা কৰো আহক আমি এই টিউটৰিয়েলত শিকিলো begin আৰু এণ্ড ব্লক বিস্তাৰত আৰু unit চেক check আৰু init ব্লকৰ প্ৰাৰম্ভিক চেম্পল program সহায়ত ইয়াত এটা কাৰ্য আছে এখন পল লিপিৰ অন্তৰ্গত তলৰ কোডখিনি টাইপ কৰক লিপিখন এক্সিকিউট কৰক আৰু আউটপুটলৈ মন কৰিব তলৰ সংযোগত থকা ভিডিঅটো চাওক স্প'কেন টিউটৰিয়েল প্ৰজেক্টৰ সাৰাংশ ইয়াতে আছে যদি আপোনাৰ বেণ্ডউইথ ভাল নহয় তেনেহলে ইয়াক ডাউনলোড কৰিও চাব পাৰে স্প'কেন টিউটৰিয়েল প্ৰজেক্টৰ দলটিয়ে স্প'কেন টিউটৰিয়েলৰ সহায়েৰে কৰ্মশালা আদি অনুষ্ঠিত কৰে এটা অনলাইন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হওয়া সকলক পত্ৰ প্ৰদান কৰে অধিক জানিবৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি এই ঠিকনাত লিখক contact@spoken-tutorial.org স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্প টক টু এ টিচাৰ প্ৰকল্পৰ এটা অংগ ই ভাৰত চৰকাৰৰ এমএচআৰডিৰ আইচিটিৰ মাধ্যমেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা মিছনৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত হয় এই অভিযান সম্পৰ্কে অধিক তথ্য এই লিংকত পোৱা যাব hyphen tutorial dot spoken tutorialorg hyphen intro আশা কৰিছো আপুনি এই পল টিউটৰিয়েলটো ভাল পাব এই পাঠটো প্ৰজ্ঞান দ্বাৰা যোগদান কৰা হৈছে আই আই আইআইটি বম্বেৰ পৰা মই মৌচুমী মেধি এতিয়া আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছো যোগদানৰ বাবে ধন্যবাদ